Langes Zähl. Blackwing war Meta. Der neue Support wird es wieder schaffen. Ein neues Bossmonster betritt das Schlachtfeld. White Dragon Beast. Das Comeback. 2018. Die neuen Karten werden das Deck zur alten Power verhelfen. Keiner wird mehr über Blackwing lachen. Finde die fehlenden Karten und bereite das Deck vor. Für den Sieg. Neue Combos. schaden Synchro Summon. Meta Pass auf. Wir kommen mit neuer Stärke.